Диалог 1 Давайте познакомимся. Мальчик, как тебя зовут? Я Иван. Меня зовут Иван. А кто твой папа? Кто мой папа? Да. Может быть, он инженер, повар или учитель? Нет. Мой папа – это мой папа. Это его работа. Понятно. А это кто? А это моя старшая сестра Нина, она уже школьница. Нина, это твой брат? Да, это мой младший брат Иван. Он уже школьник? Нет, он еще не школьник. Олег, это ваши дети? Да, это наши дети. Дочка Нина и сын Иван. А это моя жена Зоя. Зоя, ваш муж кто? Он переводчик. А вы учительница? Нет, я не учительница. Я домохозяйка. Нина, это ваша кошка? Это не кошка. Это наш кот. Кот Василий. Уф! Иван, это твоя собака? Это не моя собака. Это наша собака. Собака Линда. Линда, кот Василий, чей друг? Гав, гав. Понятно. Василий твой друг. Очень приятно познакомиться.